老子哑巴喊，屌捻你老母个臭花喜啊！横九点呢排听捻开《红楼梦》嘅歌仔，唔能撑再听捻埋张惠芳，即系莫名玉跳臭喺唱嘅《烧湘梦》啦。是真是假，香也繁华。 太虚幻梦，却逢他；梦境依稀，回味罢。他是离离合合，世事如花，可奈何？情痴只晓说情痴话，难偷谁骂？往事付今情不假，情来情去任由他，去去来来都是人。 giặc xin bỏ nhìn tin đi nhà dù giàu hàng hát giặc xin giàu nhìn là dân sự không hay 都是空，运了心软意马。此后离恨天，有情处无情上。 <laughs>